اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهيدي الحلقه بدنا نحكي عن مشروع آه، مميز آه، اسمه سبا سويت في منطقه كاتهاني منطقه كاتهاني يعني هي منطقه تعتبر تقريبا في مركز المدينه او يعني في مركز المدينه يعني منطقه صايره جانب مسلك جانب السراير آه، جانب ششلي جانب مجدي اكو يعني هالمناطق هي الحيويه جدا هي المنطقه كاتهاني تعتبر فيها فبهذا المشروع بهذا الفيديو تبع استوديو تي دي اي شرفونا بزياره آه، مدراء المبيعات او مديره المبيعات من المشروع آه، على مقر تي دي اي وحبت تتحدث عن هذا المشروع وتعرف فيه لمتابعين آه، تركيا شقه الاحلام تي دي اي فان شاء الله بعد المقدمه بنبلش مع ارزو هانم بهيدي المقابله الجميله يلي ان شاء الله يكون فيها معلومات مفيده لكم في شغله وحده مشان الترجمه آه، لا تنسوا انه الترجمه اذا كنتوا عم تشوفوا عن طريق الموبايل فبتلاقوا الترجمه تحت اذا عن طريق الكمبيوتر بتلاقوا الترجمه فوق هو عباره عن فقاعه بتضغطوا عليها آه، بتختاروا الترجمه اللغه العربيه او اي لغه بدكم اياها وبننطلق بعد المقدمه Arzu Hanım e, teşekkür ederim. E, teşekkür ederim e, bize ziyaret geldiğin için. Merhaba, çok memnun oldum. Tabii ben teşekkür ederim ben davet ettiğiniz oldum. için. Şimdi sizin proje. E, böyle bir projeler e, zaten çok değil. Evet. E, o bölgede. E, orada var birkaç tane proje ama yani e, bazen çok büyük, bazen çok küçük, bazen e, kalite, kalitesiz, kalitesiz. Yani böyle bir şeyler var. Sizin proje hakkında va e, inşaat şirketi hakkında, Seba İnşaat. E, bizim e, takipçilerine anlatacağız. <laughs> takipçilere önce merhaba diyorum. Seba İnşaat olarak yani İstanbul'da 20 yıldan fazla faaliyet yapan bir inşaat firması. 27 tane projesi zaten İstanbul'un kendisinde bulunuyor. Onun yaklaşık 25 tanesi yani bitmiş bir halde. 17 tanesi de yaklaşık Bodrum'da yapılıyor. Yani hmm. hem Bodrum hem İstanbul'da faaliyet gören bir firma. Seba inşaat olarak yani Türkiye'de tanılan ve büyük inşaat firmalarından biri sayılır. Zaten genelde İstanbul'da tercih ettiği lokasyonlar merkezi lokasyonlar oluyor. Mesela Seba Flats gibi bir e, projemiz zaten bitmiş bir halde veya Seba Boulevard gibi bir ofis yapılmış. Zaten Ayazan'ın tam Maslan'ın orada. Yani e, hayatın geçtiği e, noktalarda diyelim. Hı hı. Bizim projemiz ise Seba Suit. Zaten e, Koray Yavuzer'in mimarlığa sahip olan bir proje. Yani projenin zaten mimar mimari haline baksanız çok güzel bir şekilde yapılmış. Evet. Her e, katı zaten çok farklı farklı daire tiplerine evet. sahip. Orada e, insan ne ister bulabilir. Yani. Aynen öyle. Mesela her müşteriye göre daire tipimiz var diyebiliriz. Ve şöyle bir şey. Zaten dairelerin e, hepsi 1 artı 1 ve 2 artı 1 e, şey tipinde yapılmış. İşte diyelim ki küçük bir artı birler, büyük bir artı birler aile için vesaire yani e, bekar kişiler için de ne bileyim e, e, öğrenciler için de her tip dairemiz var. Balkon, balkon siz. Aynen. Ben zaten sizin katalog gördüm. Ben önceden böyle bir katalog baktım. Dedim bu çok büyük. İçinde sadece resimleri var. Ne olacak? ee, şey Taksim, yap, e, şey e, Galata falan koyuyorlar içinde. Evet. Ama sizin e, katalog hepsi örnek e, şey e, evet. daireler, tipleri. Aynen öyle. Zaten her katın ee, yani katlarımızda şöyle diyelim en az daire sayısı 9, e, en fazla daire sayısı 11, 11 tane daire sayısı var ve her bir dairede farklı bir tipe sahip. Yani 57 metrekareden başlıyor 141 metrekareye kadar çıkıyor. Yani konum olarak? E... Konum olarak e, İstanbul'un tam kalbinde bulunuyoruz diyebiliriz. İstanbul'un merkezi. Zaten e, projemize haritada baksanız iki tane İstanbul'un genel yolu arasında bulunuyor. Tem zaten yukarıdan geçiyor. E5 aşağıdan geçiyor. Yani 2,5 kilometre şu tarafa 2,5 kilometre bu tarafa. Yani bu ne demek? E5 e ile TEM İstanbul'un tüm yollarına çıkış var ve zaten biz de tam ortada bulunuyoruz. Cendere Caddesi Kağıthane'nin merkezi mahallesindeyiz. Yani bu da büyük bir avantaj çünkü birçok e, birçok yani belediye binaları bize 3-5 dakika uzaklıkta bulunuyor. Etrafımızda birçok üniversite var. Yani 15 tane yaklaşık büyük üniversitelere sahibiz. Yani en fazla 5 kilometre uzaklıkta. Bu kira yani, için iyi bir şey. Tabii e, yatırım bir projesi, yatırımlık bir proje olarak e, kira için çok önemli bir şey. Çünkü biliyorsunuz e, hem öğrenciler olsun, ofisler olsun vesaire ve merkezde bulunuyoruz diye e, bir tane daha da önemli bir nokta var. E, turistlerin birçoğu mesela kısa vadeli kira için bizim projemizi çok rahat kullanabilir. Baya bir otele yani rakip olabiliriz. Yani ne Hı. anlamında? Ee, mesela bir aylık, üç aylık kiralara da yani yapı, yapılabilir bu projede. Hı. Ve tabii ki birçok... İzin e, e, veriyorlar yani. Sorun yani değil. şöyle, e, tabii yönetim olarak yani buna çünkü sebasüts olarak geçiyor. Yani buna izin verilecek zaten çünkü e, o noktada zaten öyle olması gerekiyor. Hı hı. Ama yine de uzun vadeli daha çok tercih ediliyor tabii ki senelik e, vesaire evet. e, kiralara. Ama yatırımcılar için yani her türlü kullanabilir ve her, her türlü bir kar elde edebilir. Zaten e, proje e, bizim bir tane daha avantajımız var. Kira garantili olarak bir proje. Ve tabii ki e, yatırımcıya çok iyi bir fırsat bu ve çok iyi bir kar sağlıyor. Hı hı. Yani hesap kitap yaptıktan sonra zaten fiyatları vesaire geliri hesapladıktan sonra aslında yatırımcımız yani çok rahat e, İstanbul'un merkezinde burada parayı yatırıp bu projeden bir daire sahibi olabilirim diye yani diyor ve genelde alıyor yani. Hmm, <laughs> Öyle bir e, avantaja sahip. E, kira garantisi var size böyle bir şey. Evet kira, kira garantisi şu an yüzde sekiz e, zaten ödediğiniz miktardan yüzde sekiz e, SEBA inşaat olarak size o garantiyi veriyor. Üç sene arzında yani ee, her sene sonu siz o kira garantisini elde edebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? %24 ödediğiniz miktardan 3 sene sonra geri alıyorsunuz. Hiçbir hmm. şey yapmadan zaten bir kontrat yapılıyor buna dair. Ee, bir avantajımız daha da var. Tapularımız hazır. Yani her inşaat projesi gibi işte tapu sonra çıkacak falan bizde yok. Tapumuz hazır. Ödedikten sonra en fazla bir haftaya, en fazla bir haftaya tapunuzu alıyorsunuz. Hiçbir yani sıkıntı yaşamadan ve çünkü ee, ekspertiz raporlarımız da hazır. Yani belediyeden her bir onayı almışız diyebiliriz ve firma olarak da hiçbir sıkıntımız yok. Belediyeyle hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz Allah'a şükür. E, teslim tarihimiz zaten Haziran 2020. Yani 8 ay sonra projemiz bitiyor ve hazır bir şekilde teslim Mesela e, teslim geç oldu. E, nasıl kira garantisi? E, kira garantisi Haziran 2020'den başlıyor geç olduğu ve geç olmadığı e, inşaat şirketi bunun garantisini veriyor. Yani sözleşmede bu zaten yazılıyor ki Haziran ayından e, ödemeler başlıyor. Ama ödemeler sene sonu oluyor. Yani ilk ödemeyi müşteri e, ee, 30 Haziran 2020'de alacak. Güzel. Her bir şekilde yani. Hep, yani e, hepsini arayacak. Hiçbir şey kesmeyeceğiz. Yok yok hiçbir Aidat şey falan. yok. A, yok. Aidatlar e, zaten e, daire sahibine ait. Çünkü burada biraz apart otel gibi bir sistem yapmışlar. Hı. Yani zaten kira garantili olduğu için e, aydatları. E, daire sahibi ödeyecek ama sonrasında artık kira garanti bittikten sonra tabii ki bunu kiracı ödüyor normalde biliyorsunuz. Ama aidat e, zaten çok yüksek değil aidatlarımız. Zaten metrekare bazına en fazla 3,5-4 e, TL hesaplanıyor. Yani bir bakarsın en küçük daireye 250 TL civarında yani bunu hesaplasak da seneye çok küçük bir miktar çıkıyor. İnşaat firması olarak tüm e, ödemeyi hesabınıza yapıyor. Ondan sonra siz aidatınızı kendiniz artık ödüyorsunuz bir şekilde hesaba aktarıyorsunuz vesaire. Yani onları kesmeden ödüyor yani hiçbir şey kesmeden size komple %8'i ödüyor yani. Güzel. Bu vatandaşlık için zaten iyi bir şey. Üç yıl e, bazen üç yıl deri alıyorlar. Sonra 120 dediğin gibi kazanacaklar. 124, sonra aynen. tekrar satarlar. 3 yıl sonra fiyat artacak. Tekrar. Aynen zaten lokasyona bakarsak neden e, şu projeyi öneriyorum ben. E, sadece o projeyi sattığım için değil yani bir müşteri gözüyle bakarsam e, ve vatandaşlık almak isterimse derim. E, o bölge kendini çok e, yani her zaman e, yatırım için çok güzel bir bölge. Yani biliyorsunuz merkezi yerlerde fiyatlar yavaş yavaş değil çok hızlı bir şekilde artıyor ve yatırım yaparsınız zaten 3 seneye hem fiyatınız artacak hem kiran getiriniz artacak hem de yani sonradan bir satış yaparsınız e, yani satmak istersiniz veya kendiniz bunu e, kiraya vermek istersiniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız çünkü bölge kendisini yani kendi kendine satıyor yani. Hmm. Her zaman kiracınız da olur, her zaman alıcınız da olur yani. O konuda sıkıntı yaşamazsınız. Anladım, güzel. Ee, yani açıkça sizin proje çok e, sevdim ben. Zaten sizin yanında bir daha Seba inşaat var, birkaç tane proje daha var orada. Evet. E, bu çok avantaj e, bu sizin e, proje için. Ee, inşallah yani orada bizim e, müşteriyle götürecek. inşallah orada Evet yani. yani bir önemli nokta daha da var. Yani tam 300 metrelerimizde metro geliyor. Aa, Kağıthane evet. metrosu zaten iki tane e, hatta bağlanacak. Hı hı. Direkt 25 dakikaya metroya oturup yine havalanına ulaşacaksınız. Hı hı. Aynı arabayla da zaten teme çıkıp direkt Kemerburgaz yolundan havalanına zaten e, çıkabiliyorsunuz. Birkaç tane AVM var sizin Evet, burada. Aksis AVM tam 5 dakika ulaşımında yürüyerek zaten alt kısmında da AVM olacak. Yani kendi AVM'miz olacak 22 diyebiliriz. Dükkan. 21 tane 21. dükkanımız var. Evet, dükkanlar da çok büyük bir avantaj yani şu proje için. Çünkü gelecekte hem kiracılar için hem alıcılar için bu tabii ki fiyata yansıyacak. Ne kadar güzel dükkanlar açılırsa, ne kadar e, ünlü markalar gelirse fiyat gitgide yükselecek yani. Çünkü biliyorsunuz bu zaten her yerde olunan bir şey. Yani etrafımızda da birçok ünlü markalar var. Mesela 2 dakika ulaşımında Starbucks var yanımızda. Karşımızda Burger King. O diğer e, tarafta Axis e, AVM var. Yani bu da tabii bizim de artık ünlü markalara sahip olacağımızı e, sağlıyor. Zaten 3 dakika ulaşımımızda Metro Gross Market var biliyorsunuz İstanbul'un birkaç yerinde var aynı yani ünlü bir isim zaten en büyük market olarak onu kullanıyor. Almanya'da bulunan bir büyük hipermarketlerden biri. İşte böyle bir avantajlarımız var. Ee, yani metronun da yakında olması bence evet. orada hem yaşayan kişiler için hem yatırımcılar için çok önemli bir şey. Doğru. Zaten metroda da 6 e, tane hatta bağlanabiliyoruz. Direkt aynı bizim hattımızda mesela bizim <laughs> derken işte projemizin bulunduğu hattan Taksim'e vesaire 10 dakikaya ulaşıyorsunuz. Direkt tramvay hattına bağlanıyorsunuz mesela. Marmara'ya. E... Direkt Marmara'ya bağlanıyor. Zaten oradan e, Kağıthane'den direkt bir aktarma yaparak e, Sultanahmet'e vesaire ulaşıyorsunuz. 20 dakika Sultanahmet'tesiniz. Şu taraftan havalanı ve Mahmut Bey tarafı. Yani aslında bakarsanız tam merkezdeyiz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan 15-20 dakikaya her yere ulaşım sağlıyoruz. Zaten Boğaz'a da gitmek isteyenler için de çok büyük bir avantajımız var. En fazla 8 kilometre ileride Boğaz <laughs> evet. bulunuyor. ve Boğaz'ın tadını çıkaranlar da çok rahat ulaşabilir yani. Hiçbir sıkıntı Doğru, yaşamadan. Doğru. Çok teşekkür ederim Rica Arzu Hanım ederim. bu Ben bilgiler teşekkür için. ederim. وان شاء الله sizin müşteri size e, memnun e, İnşallah olacaklar. bekleriz. <laughs> <laughs> تشكرا نحن كثير بنتشكر ارزو هانم على المعلومات اللي اعطتنا اياها عن المشروع آه، آه، مثل ما شفتوا المشروع هو مميز يعني فيه كثير من آه، الامور الجديده يلي بنحكي عنها هي موضوع المواصلات من المشروع لكل الاماكن الثانيه موضوع ضمان الايجار هذا الموضوع جدا مهم بهذا المشروع آه، وفي لسه تفاصيل ثانيه كمان بتشوفوها بالفيديو الخاص بالنموذج تبع المشروع نفسه وبالخريطه الارضيه والجويه تبع المشروع نفسه كمان بتلاقوها بس نزلت اسفل هذا الفيديو اذا في اي استفسار تواصلوا معنا بارقام موجوده اسفل الفيديو كمان ومثل ما بوصيكم دائما لا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وشكرا كثير لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله E, Şöyle TDA firması için de özel indirimlerimiz var. E, Yani TDA'ya gelirsiniz size özel indirimler yapacağız. Yani bu kesin. <laughs> Bilginiz تمام. olsun. تشكر ederim Rica ederim.